السلام علیکم دوستوں کیا حال ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آج کی ویڈیو امپورٹنٹ موبائل فونز کے اوپر ہے جو کہ ریسنٹلی پی ٹی اے نے موبائل فون کو بینڈ کر دیا ہے اور پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اب یہ سٹیپ کیوں اٹھایا گیا اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں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 اور ویوو ہے اوپو ہے اسی طرح اور ادر موبائل برانڈز ہیں تو مطلب کہ اگر آپ ایک عام موبائل فون امپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو جو میکسیمم جیسے آئی فون ہے اس کے اوپر آپ کو تقریباً ایٹی سے ایٹی فائیو تھاؤزنڈ کے قریب آپ کو ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے اب انہوں نے یہ ٹیکس بھی ڈبل کر دیا تھا انہوں نے امپورٹنٹ موبائل فونز کے اوپر بین کر دیا ہے یعنی کہ اب آپ باہر سے موبائل نہیں منگوا سکتے اور بھی بہت سارے ہیں تقریباً ٹوئنٹی فور آئٹمز ہیں یا ٹوئنٹی ایٹ آئٹمز ہیں یہ آپ لوگ نہیں منگوا سکتے مطلب کہ ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو بھی فائدہ ہے مطلب کہ پاکستان کے اندر جو موبائل فون بن رہے ہیں میڈ ان پاکستان ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہم لوگ یوز کریں اور پاکستان کے اندر زر مبادلہ زیادہ سے زیادہ انکریز ہوں ہماری جو اکانومک کنڈیشن ہے اسی کے اندر ہی ہمیں فائدہ ہو لیکن اگر ہم بزنس کمیونٹی کی بات کریں یا ہم آئی ٹی کی بات کریں ٹیکنالوجی کے اندر تو ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے ہمیں امپورٹنٹ موبائل فون کو بھی یوز کرنا پڑے گا اور پاکستان کے اندر ٹیکنالوجی آئے گی نیو ٹیکنالوجی لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئے گی ہم لوگ یوز کریں گے ایک عام پرسن یوز کرے گا تو اس کو بہت سارا فائدہ ہوگا تو کچھ سٹیپس ہیں جو کہ پی ٹی اے کو اور پاکستانی گورنمنٹ کو چینج کرنے پڑیں گے پالیسیز ریوائز کرنی پڑیں گی اگر پاکستان کو سٹرونگ بنانا ہے آئی ٹی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ اگر پاکستان اور پی ٹی اے تھوڑا سا ٹیکسیز کے اوپر سوچے تو میرے خیال میں بہت زیادہ ہو چکا ہے یہ کوئی سینس نہیں بنتی کہ آپ جتنے کا موبائل فون ہے اس سے ڈبل آپ ٹیکس لگا دیں تو عام بندہ تو سوچنا ہی چھوڑ دے کہ میں نے امپورٹنٹ موبائل فون لینا ہے تو اس معاملے میں تھوڑا سا پی ٹی اے اور پاکستانی گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے اپنی پالیسیز کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور جو اس وقت جو کرنٹ سچویشن بنی ہوئی ہے تو پولیٹکس کے اندر بھی اور پی ٹی اے کے اندر جو یہ ساری پالیسیز ہیں کون بناتا ہے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ بھائی ہمیں آگے کی طرف جانا ہے پیچھے کی طرف نہیں جانا تو ہم وہ پالیسیز بنائیں جس سے عام پرسن کو بھی فائدہ ہو بزنس کمیونٹی کو بھی فائدہ ہو اور پاکستان کو بھی فائدہ ہو اور پاکستان اکانومیکلی بھی اسٹرانگ ہو جائے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں اور اگر آپ میری ویڈیو سے ایگری کرتے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ نہیں ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اسی کے ساتھ ہی زبیر شاہ کو جی دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد